Saluton carai kai bonvenon al nia anta umedito. Hodiau estas la anta umedito numero octec. Tio signifas che pasis octec tagoi ecte la comenzo de la tru disoligio, cio unua estis mal dura, cae poste igis dura. Mi volas respondi al demando, chiu venis al mi. Oni demandis al mi, kia al mi ne partoprenas ofte ret convenoin, ret eventoin, en esperantuio. Do bone, mi volas diri che la puncto ne estas esperantuio, la puncto ne estas ec esperanto, la puncto estas ret convenoi. Alivorte, mi laboras multe per la reto mi ret convenas mi devas lezioni pro la europa proiecto pro recontigio i de la universitato kai alia i aferoi kai do mi preferas mi preferas eviti ret convenoin se ili nestas stricte interessai al mi. Do, mi ciam estas ie dispono por eh, invitoi, char temas pri parto de mia catedro, pri interlinguistico ca esperanto, disvastigi, disconigi, cion mis cias al interessatoi, se tio estas salia fero. Mi preferas nema bileti, pardonu. Estas tro. La mondo changigis, en iui sensoi mi adaptigis, en aliai mi decidis ne adaptigi. Mi preferas resti kiel mi estas. Do, nenio persona, neniel tiu ci decido relatas al esperanto kai esperantuio. Nu, longa antomedito, restu con ni, con meditu con ni. me de anoi Saluton kai bonvenon al nia nova zamenhofa medito Hodio mi volas leghi el tiron e eh, il gazeta articolo e la esperantisto qui est publiegita en la jaro 1891 Mi estas je pagio cent dudec quin, cae mi legos el tiron nun. Anta ucio, ni devas plene certigi la estontezon cae la senhaltan regulan eliradon de nia centra gazeto. Gi estas la unuiganto, la pelanto cae la regulatoro de nia afero. Per unu vorto, gi estas la coro de nia afero. Tie ni devas anta ucio centri nian tutan forton, ni ne devas usi flanche, ec la plei malgrandan el niai fortoi, cae rimedoi materialai, anta ol ni estas tute certai che la daurado de nia cento organo staras tute exter dangero. Se unu foion tiu cicoro devos halti, tiam perdigios nia fero, cae gin ne povos savi, la plei grandai, sen sisteme, disse getatai oferoi, ciui povas doni nur minutan lumon. Ciam mi legis tute hazarde cetiun el tiron, mi estis iomete cortuscita, char la el dono de gazeto estis tiel grava, tiel forta unui gilo, ec la coro de la afero, nun estas tir facile eldonigi per la reto ion ain gis la puncto che nine plu emociigas pri eldonajoi cae articoloi. Do, mi io mete envias la pioniroin pro tiu entusiasmo cium ili havis, cae non tempe ni ne plu havas sed evidente tio estas mia tre persona opinio kai vi tute povas argumenti contra o mi kai eble mi pli felicios se vi successos changi mian ideon pri tio dankon pro via atento gis morgau kai kiel ciam antauen sen fine